ሰላም ጠና ይስጥልኝ የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። በዛሬው ቪዲዮ ተበልቶ የማይጠገብ እጅ የሚያስቆረጥም ለአይነትና ለአማራጭም የሚሆን በጣም ቆንጆ ቀይ ስር በድንች ጥብስ አሰራር ይዤላችሁ ቀርብ ያለው አብራችሁን ቆዩ። ለአይነት ወይም ለአማራጭ የሚሆነውን ቀይ ስር በድንች ለመስራት የተጠቀምኩት ድንች፣ ቀይ ስር፣ ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ቃሪያ፣ ዘይት፣ ጨውና ቁንዶ በርበሬ ናቸው። ቀይ ስሮቹንና ድንቾቹን ልጬ አጥቤና ቀቅዬ አበስላቸዋለሁ። ከድንቾቹ ሶስቱን ነው የምጠቀመው። ድንቹና ቀይ ስሩ እስኪበስሉልኝ ድረስ ሽንኩርቱንና ቃሪያውን እንድቅቅ አድርጌ ከትፌ ያዘጋጅቻቸዋለሁ። ድንቾቹን በምንቀቅልበት ሰዓት በጣም ሙክክ እስኪሉ ድረስ መቀቀል አስፈልገንም በሰልካለ እናወጣዋለን። በጣም በሰልካለ በመንፈቀፍቅበት በምንፈቀፍቅበት ሰዓት ቡክት ስለሚል ትንሽ በሰልካለ በቂው ነው፣ እናወጣዋለን። ቀይ ስሩ ጠንከራ ያለ ስለሆነ እሱን በደንብ ማብሰል አለብን። ቀይ ስሩንና ድንቹን አውጥቼ ትንሽ አቀዝቅዣቸዋለሁ። በሽንኩርት መፍጫ ፈቀፍቃቸዋለሁ። ቀይ ስሮቹን አራት ቦታ እየቆረጥኩ ከላይ በሽንኩርት ማሽኑ እያስገባው እፈቀፍቃቸዋለሁ ወይም እፈጫቸዋለሁ። ድንቹን በመፈቀፍቅበት ሰዓት ለሁለት እየከፈልኩ ነው። ቀይ ስሩን በዚህ መልኩ በሽንኩርቱ ማሽን ፈቅፍቅ ያዘጋጅቸዋለሁ ድንቾቹንም ተመሳሳይ አድርጌ ፈቅፍቅ ያዘጋጃቸዋለሁ። ከትፍ ያዘጋጀሁትን ሽንኩርት በድስት ውስጥ አድርጌዋለሁ። በራሱ ውሃ በስለዋለሁ። ሽንኩርቱ በራሱ ውሃ በስለዋል። አንድ የሾርባ ማንኪያ ዘይት አስገባና አብሬ ያቁላላቸዋለሁ። ፈግፍግ ያዘጋጀኋቸውን ድንቾቹንና ቀይ ስሮቹን አስገባለሁ አንድ ሻይ ማንኪያ ጨው፣ አንድ ሻይ ማንኪያ ቁንዶ በርበሬና እንደቀቅ አድርጌ ከትፍ ያዘጋጀሁትን ቃሪያ አስገባና አንድ ላይ ጠበስ ጠበስ አድርጌ አውጣዋለሁ። ቀይ ስር በድንች ጥብሱ ይሄን ይመስላል። በጣም ቆንጆ አሰራር ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። ለአይነት፣ ለማባያ፣ ለአማራጭም በጣም ቆንጆ ነው። ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። አሰራርን ከወደዳችሁት like፣ comment እና share አድርጉት። አስተያየት፣ ጥያቄ ካላችሁ መቀበላለሁ አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።